rent, siopa, gresogi, gwisg ysgol. Mae'r cyfan yn gostus. Pan o'n i'n ei chael i'n anodd gyda'r arian, siaradais i gydag Advice Link Cymru, fe wnaethon nhw i'n haws i fi gael y buddaliadau roedd gen i hawl i ddynt, felly ro'n i'n poeni llai, ac roedd fy nghostau byw dan reolaeth. Ydych chi ar eich colled? Ffoniwch y llinell gymorth am ddim heddiw ar dim 8 dim 8 250 5700 i hawlio eich arian.